وبنسهر كل ليلة ونجوم كانت ضوية فكر فيك يا الخليلة وديك الأيام الخالية وبنسهر كل ليلة ونجوم كانت ضوية فكر فيك يا الخليلة وديك الأيام الخالية وانتي شمعة حياتي نهار كل ليلة ونجوم كانت ضاوية فكر فيك يا الخليلة وديك الأيام الخالية صورتك ديما في بالي ما كتفرق خيالي حالي ما هو حالي حبك حب مثالي شوفتك دي ما في بالي ما كتفر بخيالي حالي ما هو حالي حبك حب تالي وزن كل ليلة ونجوم كانت ضوية فكر فيك يا الخليلة وديك الأيام الخالية وبنسهر كل ليلة وحداتك قلبت حياتي وحياتك قلبت وانا لقيتك اعطيني وانا شريتك جات الموجة وداتك قلبت حياتي وحياتك قلبت وانا لقيتك اعطيني وانا شريتك كنت نسهر كل ليلة ونجوم كانت ضوية فكرت فيا الخليلة وليك الايام الخالية har bu